de Quebutu, que é onde a gente está ficando, pegando o trem para Shinjuku. Lá a gente pegou o Romance né? Esse bilhete aqui. A gente comprou ontem, aí marcou assento. Aí saímos hoje às 8 da manhã. Aí lá a gente vai usar esse Hakone Free Pass, que dá para usar todos os meios de transporte de Hakone. Barco, trem, ônibus, teleférico, bondinho, tudo. Os japoneses adoram embalagens, então sempre que você abre algum, vem uma outra dentro. aqui em cima vai chegar lá embaixo no lago, a gente pegar o navio pirata. De lá deve dar pra ver o Monte Fuji, que fica tá aqui. Tá mais baixa que de Tóquio. É, a gente comprou esses saquinhos aqui que chama Cairo. É, ele vem, a gente compra um pacote que vem 20 e aí você abre, balança ele e ele começa a esquentar. Então, você pode colocar no bolso, colocar dentro de roupa, que ele ajuda muito no frio. Esse aqui tá bem quente já, eu tô esquentando minha mão com ele. Calor pra caralho. é o kit que a gente recebe quando a gente entra no 100. E ele vem com duas toalhas de rosto, duas de banho e aqui dois kimonos, o masculino, o feminino e as tirinhas para você amarrar o kimono.